人好嘅亲人，啊，好想念人，唔会误会，只不过想听讲下事情，一点唔乱，我也预测到，我像分手嘅地方，顶不急不爽。 还有点劲长啥个巧啊？硬像空到啊？长一年毛几米？你他妈跳不了啦！哎，面啥个面嘛？叔叔，脑子好了啦！还有点劲。那你晓得吗？不比了。还没比得我讲两话。 没没没，不我五千块，五老实哈。可不可以评价下人类的短用？那野菜对人评价很好，人一系老公，我了解很多，可以放在鼻子下。其实呢，还有个猫草，老会在种的，可以放在多人的身上，不过香。 打进去吧。喂，隔系哪样好不？này này này này không thấy đâu cái ôi xỉn cái này đâu à